na América Latina. Formação, Ciência e Ética em Psicologia. Este quadro, Teorias, Métodos e Práticas da Psicologia Latino-Americana. Sejam todas e todos bem-vindos ao evento. organizada pela LAPS, a União Latino-Americana de Entidades de Psicologia e pelo Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco, segunda região. É uma grande satisfação em receber, assim, né, não só o Brasil, como a América Latina, no Nordeste né, do nosso país. Então, todo mundo está muito grato, muito feliz por esse encontro. Sou coração do folclore nordestino. Eu sou Mateus Sebastião do Cuecumbá, Sou boneco de mestre Vitalino, dançando a ciranda em Tamaracá. Eu sou um verso de Carlos Pena Filho, no freio de Capiva, ao sul da Orquestra Mundial. Sou capibaribe no livro de João Cabral. Sou mameluco, sou lindo do Una, vindo no bate solto de um maracatu. Eu sou mal da Ariano Suassuna, no meio da feira de Caruaru. Sou freganeca no passeio do faceca, levando a flor da lira para Nova Jerusalém. Sou de Gonzaga, eu sou do nome também. Eu sou mameluco, sou de Pernambuco, eu sou leão do norte. Agora iremos dar início a mesa oficial de abertura e logo após a primeira mesa magna do evento. Vamos iniciar a composição da mesa. Chamo gentilmente a psicóloga Minha Giovana da Silva Ioli, é da Secretaria-Geral da LACS e coordenadora do segundo Seminário Internacional da LACS. O representante do Conselho Federal de Psicologia, Rogério Giannini. o presidente do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco, segunda região, o psicólogo José R. de Azevedo Júnior. Representando a Fafiri, Melly Dione e Sena Leal. Mais aplausos para a mesa, por favor. Iniciando a fala, a representante da Faculdade de Fascinato do Recife, Mary Dionne Sena Leal. Boa noite, todas e todos. Eu estou aqui apresentando a direção da Tafiri, na pessoa da irmã Graça, nossa diretora, e de nossa vice-diretora, irmã Socorro, que encontro sem viagem de trabalho. Faço minha a voz do meu colega de coordenação de curso de psicologia, é, Val Fernandes, professor Walter Nandes para saudar e dar boas-vindas a todos e todos presentes nesse seminário da UAPS. Através da saudação aos docentes do curso de Sociologia, saudamos também os demais docentes presentes no evento. E também através dos estudantes da CAFIA aqui presentes, em especial do nosso curso de Psicologia, esperamos que demais estudantes de outro IES também se sintam saudados. Por fim, mas não menos importante, cumprimentamos e parabenizamos o empenho da equipe organizadora das Lápis nas pessoas de Índia e Márcia, e também do CRP de Pernambuco, na pessoa do seu presidente, e também nosso professor Hermes Azevedo, que muito se empenhou na realização deste evento. Ainda, né, com o CFP representado por Rogério Janine. Bom, eu quero falar um pouco da Fafiri, né, que ela está entre as melhores empresas para se trabalhar em Pernambuco. Em 2018, foi considerada as melhores empresas para mulheres trabalharem no Brasil, pelo ranking do GPTW, que é o Great Place to Work. E no RUF, o ramo universitário da Folha de São Paulo. O nosso curso de graduação em psicologia foi considerado o melhor curso entre as faculdades particulares do Brasil. Ainda, contamos com um leque de 10 cursos de graduação na ciência e psicologia. Dito isto, pensamos que esse seminário chega um momento em que a formação em psicologia está sendo bastante discutida no Brasil. Nesse sentido, penso que a FAFIRE ao longo dos 51 anos de existência do nosso curso de Psicologia Graduação, vem cumprindo sua missão institucional. Uma missão que visa oferecer uma educação que promova a formação humana e profissional comprometida com a construção da sociedade justa e fraterna, baseada na intuição pedagógica de Paula Facilete. Nesse sentido, passar um pouco do nosso projeto pedagógico do curso, que tem se respaldado na responsabilidade e no compromisso social, bem como na pauta dos direitos humanos. Assim, pensamos que a visão do profissional de psicologia deva ser atravessada, deva ser, de fato, alicerçada ao longo do seu processo formativo pela psicologia como ciência. Afinal, nossa ciência é uma ciência laica. E, nesse sentido, instrumentalizada para apreender a pluralidade humana com base no conhecimento científico, nós aqui da FAFIRI formamos esse profissional para compreender a diversidade de crença, gênero, raça e etnia, classe social, das pessoas com necessidades especiais, das idiosincrasias, das subjetividades que atravessam as pessoas e os seus corpos. Dos sujeitos e sujeitas que estão em sofrimento psíquico e que com, e com sua saúde mental abalada pela história da sua vida Sim, porque não interessa se é pelo uso de drogas, se tem algum transtorno neurótico, psicótico, se tem o DSM todo, certo? Mas algum sintoma está ali, e muitos desses sintomas, inclusive decorrente das desigualdades sociais que nós temos no nosso país, inclusive decorrente da violência estrutural, a exemplo do desemprego e de processos de estigmatizações que a moral da sociedade constrói, excluindo aqueles que estão fora da norma acho que nós temos uma missão enquanto psicólogos e psicólogas. E acho que aqui nessa faculdade nós cumprimos. É uma faculdade religiosa que respeita, sim, o conhecimento científico, calcado na ciência laica, respeita a diversidade de crenças e outras diversidades. Esperamos, sim, meus companheiros e companheiras, tá? fico muito feliz que esse seminário esteja se realizando aqui na FAFIR, porque nós estamos num momento muito difícil no nosso país, no nosso Brasil, e eu acho que a diversidade de temas que serão trabalhados nessa, nesse evento da ULAPS, certo? Né? É, proveniente, na verdade, nós temos aqui vários países, né? várias culturas locais, vários saberes locais. Então, essa troca de saberes vai ser muito importante para o empoderamento dos psicólogos e psicólogas de informação e formados, porque então, não só de informação, são de informados, para poder a gente enfrentar o que está acontecendo no nosso país. Então, precisamos fortalecer, sim, nossas práticas democráticas, que cada um de nós tenta cultivar o espaço de trabalho que é pertencemos. Seja na clínica, seja na escola, seja na universidade, aonde quer que seja. Né? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Uma excelente seminário para todos e todas. E é o que eu faço e desejo a vocês. E muito obrigada. Convido para fazer o uso da palavra o presidente do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco, psicólogo José F. Azevedo Júnior. Boa noite a todas e a todos. Muito prazer que Pernambuco recebe vocês. A gente está aqui com pessoas da América Latina toda, né? E eu convido também aos nossos, é, aos nossos turistas e, e, e visitantes que ao passar na nossa cidade, admirar os viadutos, os nossos prédios, também lembro que embaixo de cada viaduto desse tem famílias que estão passando fome, um pobre, que estão numa situação de pobreza, por uma é, incapacidade nossa de nos organizarmos socialmente de forma justa. Essas pessoas também têm direito à subjetividade. É, também convido para vocês observarem nossos shoppings, eles são é, estruturas grandiosas, templos que foram montados em cima, cada um deles, em cima de, de favelas montadas, estruturadas dentro de, de é, é, comunidades carentes, que a especulação imobiliária compra essas casas por valores irrisórios e monta estruturas é, a, ao modelo estadunidense e cria esses templos de consumo, aonde aquelas pessoas que moravam ali anteriormente não podiam entrar. E que a nossa ciência ela não compactua com essa forma de organização e de estruturação social, porque faz sofrer, porque gera sofrimento e violência, porque cria uma ruptura na ideia de fraternidade, de pluralidade, de igualdade, de igualdade entre as pessoas, de direitos, é que eu estou falando. Não é? É, prestem atenção também que nessas comunidades, a maioria das pessoas que estão ali são pessoas negras. Não porque elas são inferiores, mas porque ao longo da história elas foram alijadas de direitos sociais que a gente incompetentemente foi capaz de produzir, criando a ideia de superioridade entre pessoas. E que a psicologia não pode compactuar com isso. Né? E, finalmente, que esse evento ele represente em cada um de vocês, em cada uma de vocês que vão apresentar alguma temática, é, e que cada um de nós que vai assistir entenda que ali existe uma, um ato revolucionário da ciência latino-americana que não quer se submeter mais a modelos é, do homem branco, europeu, do século passado, que fala e impõe a ciência e sua cultura ao nosso povo. Nós não queremos mais ser colonizados, porque nós temos competência suficiente para criar a nossa própria ciência, feita do nosso povo, para o nosso povo. E aqui, nesse evento, ao lado, é a força da psicologia latino-americana, dizendo que a gente tem que fazer próprio e que a gente quer fazer o nosso próprio, a nossa própria ciência. A gente não precisa copiar. É, o modelo colonizador é aquele que destitui o colonizado de sua identidade e nós, latino-americanos, somos um povo alegre, nós somos um povo colorido, nós somos um povo diverso. Nós somos um povo... Nós somos um povo... Nunca deixar o fascismo na conta da nossa ciência. Nossa é ciência é... nossa ciência ela não submeterá. Eu tenho orgulho, e quero deixar registrado o orgulho que eu tenho de estar sentado do lado do projeto Janine, nesses três anos, nesses últimos três anos de gestão aqui no Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal foi um parceirão. Nós, de Pernambuco, temos o orgulho de ter, é, de ter tido essa, essa parceria com o Conselho Federal, é um cara que está sofrendo muita pressão pelo que a gente está né, passando hoje, por defender visceralmente a nossa ciência. Eu queria que a gente agradecesse em, uma salva de palmas para o Rogério. Só conseguiremos uma sociedade fraterna, sem violência e justa, não é com risos, não é com gratidões, é com luta e com, e com reconhecimento da pluralidade de cada uma e de cada um de nós tem de, o direito de existir na nossa singularidade. Um bom exemplo para todos e todos. Obrigada. Convido para fazer o uso da fala o presidente do Conselho Federal de Psicologia, Rogério Jamin. Sou eu. O Hermes, obrigado, querido. O, pois é, são leitura aqui. Vamos lá, eu, eu, eu aguento essas coisas. É, bom, primeiramente, uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite! É, bom, começamos em altíssimo nível, com a fala do Mari, fala do Hermes, e aí, sempre as coisas podem piorar, eu estou falando agora. Ah, mas eu queria dizer, é, na verdade, também no meu orgulho, acho que a expressão tem sido essa mesmo, é, da, da, da, da, minha honra de compor uma plenária é, tão aqui é representado por muitos, não vou falar o nome, eu estava me vendo alguém falando, mas eu gostaria de homenagear como um, é, que foi a plenária nesses tempos. A gente podia, a gente podia ter tido né, outros livros históricos para estarmos juntos, é, para estarmos no comando de uma entidade tão importante para a psicologia do Brasil, que eu acredito para a psicologia da América Latina, como Conselho Federal de Psicologia, é, entidade tão visceralmente engajada é, na luta, é, em diversas lutas, em diversas frentes, mas que tem o eixo dos direitos humanos, das políticas sociais, é, do incremento da justiça social como eixos fundantes da sua atuação, e fundantes dentro do nosso, do nosso código de ética, né? Isso não é fundante, não é uma ideia do, do, da plenária atual do Evangelho Livre, né? É uma coisa inscrita no nosso código de ética, é, e é uma entidade que tem sofrido, é, eu digo, às vezes tem meu nome, né, mas os ataques não, não servem necessariamente a mim como pessoa, são dirigidos a mim porque é, nós vivemos nesse mundo desse jeito, né, na é? fulanização das coisas. É, mas os ataques são proporcionais à nossa importância e à nossa, e à nossa condição de lutadores para um Brasil melhor que nós temos nos colocado. É, é, e uma tarefa, uma interessante, uma das uma das primeiras tarefas que a plenária se colocou em janeiro de 2017, quando tomamos posse, foi a refiliação do Conselho Federal de Sociologia ao LAS. Então, isso é uma coisa muito marcante para, para nós todos. É, e é, foi, foi fundamental a gente fazer esse gesto foi fundamental, acho, para o e para a mercadoria, foi fundamental para a gente, para a gente começar se colocando em que lugar, em que lugar que a gente fala, em que lugar que a gente gostaria de falar. Eu acho que o lugar é o Hermes se colocou nisso já, né? É um lugar de contribuir é, cotidianamente, de maneira incisiva, sem, sem, sem medo, é, para a solidarização. E para esse sentimento é, de latino-americanidade que a gente tanto precisa, né? que já teve os momentos mais, mais fortes no Brasil. Né? É, eu diria que cada ato, cada reunião da UAB são um ato político de resistência ao colonialismo. Eu sou, do tempo é, que a gente cantava Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. É, <laughs> eu diria sempre que é, é, o Belchior cantou outras canções da latino-americana, latino-americana, ela promota esse estilo tango argentino e vai melhor que o blues. Os dois ficarem bem, mas o tango é argentino então, então vai estar muito mais próximo. É, e eu, eu, eu, acho que desse lugar que a gente fala, a gente fala no lugar de que a gente, da, da, uma, uma ideia de latino-americanidade, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, é muito difícil para o brasileiro a gente gosta muito de receber, nós desse campo, gostamos muito de receber é, os povos latino-americanos aqui. Porque para a gente é muito difícil isso. Né? A gente vive nesse lugar, nesse não lugar da América Latina, que é o Brasil. Vocês compreendem isso? O Brasil é uma espécie de não lugar para a América Latina. E ele é um não lugar, não por nada, não por fatos da natureza, até aliás, porque, porque temos os mesmos rios passando, né? Você pega Amazônia, no, centro-oeste, é os mesmos que circulam, é, as mesmas florestas, as mesmas savanas, assim, a gente tem um monte de identidade, tem, enfim, não é, não é nada disso, é uma construção que fizeram de nos separar, de quase dividir a América Latina em dois, a América do Sul em dois grandes blocos. E essa divisão sobrou para a gente esse lugar meio esquisito que é ser brasileiro no meio dessa latinidade toda é, como eu disse, no tempo do Belgrado estava mais, nos anos 70, 75, 76, quando o Belgrado nasce disso, estava mais perto, sabe? a gente se empolgava mais, né? a gente, é, é, a gente recebeu muita Argentina nessa época também, né? É, é, e acho que a gente ficou nesse lugar. Então, para a gente também, é um ato antropológico, é um ato cultural, a gente tentar se comunicar com vocês nesse portunhol horroroso que eu falo, por exemplo é, é, essas, é, essas línguas mais próximas são as línguas que a gente tem mais, mais dificuldade para aprender, né? a gente acha que aprendeu, não aprendeu nada. Mas acho que é, é, é, desse lugar, então acho que fico muito, afirmo, afirmo dessa, dessa, dessa nossa intensa vontade política de construir essa identidade. Como essa dissidentidade, esse não lugar, não é da natureza, é uma construção social e política, a gente faz para a política, para as funções sociais a reversão disso. Uh, e aí acho que eu queria encerrar, já eu acabei dando um pouquinho, até por conta da emoção, da, da homenagem, enfim, da solidariedade expressada, mas eu queria eh, resumir em dois nomes um pouco, essa, um pouco dessa unidade, né? um princípio dessa unidade no campo da sociologia. Eu queria eh, falar que está vivo entre nós sempre, Martim Baró, e Marcos Machado. Marcos Baró, presente. Presente. Marcos Macraga, presente. Presente. Obrigado, gente. Obrigada, Só para convidar na próxima fala, é, quero registrar a presença das conselheiras Deliberativo da LACE, está aqui presente, por favor, se levantem. Estiver os conselheiros deliberativos da LACE, estiverem aqui presentes. Aplausos. Obrigada. E aconteceu registrar e entidades apoiadoras desse evento. Conselho Federal de Psicologia, o CRP 06, o CRP 04, CRP 18, CRP 20, o Libertas e o Vetor. Muito obrigada. Agora a Gonçala, Inéa, Inha, Giovanna da Silva Arioli e a secretária-geral da OLAX. Boa noite a todos e a todas. É, antes de começar a minha fala, eu gostaria de resgatar isso que o Rogério acabou de falar, em relação ao Baró e ao Marcos Vinícius. A gente vai fazer uma homenagem ao Marcos Vinícius com o lançamento do prêmio Marcos Marcara na abertura desse evento. E a gente vai fazer uma homenagem ao Baró, lembrando os 30 anos de morte dele no final do evento. Então, a gente começa e termina esse evento é, com homenagens a psicólogos e psicólogas, né, homenageados é, por, é, por meio da figura de Martim Baroli e do Marcos Vinícius, que deram sua vida literalmente por uma psicologia menos colonizada é, e com um compromisso social. Bem, é, primeiro eu gostaria de dizer que eu vou falar em português, mas de maneira lenta e peço que a gente possa exercitar um pouco isso nesse evento, porque temos muitas pessoas aqui que falam espanhol e que quando a gente fala rápido, não conseguem nos entender, né? E também peço... Também peço que as pessoas que falam espanhol também falem um pouco mais devagar, porque alguns países, espaço, porque em alguns países também tem falam mais rápido e, nesse caso, a gente também não consegue entender. Um dos objetivos da ULAPS é que a gente avance também nas competências linguísticas da América Latina. Né? Bem, uh, é uma imensa alegria e uma imensa honra estar iniciando os trabalhos do nosso segundo seminário internacional da LATSE aqui no Recife. E eu gostaria é, de agradecer inicialmente, em primeiro lugar. Agradecer a parceria do CRP 02 Pernambuco, nossa companheira incansável, Patrícia Guimarães. nosso conselheiro, presidente Hércules Azevedo, as funcionárias do CRP2, Thaís, Silvani, Elane, ao apoio dos conselheiros do CRP12 na organização, agradecer imensamente a Fafiri, é, eh, que gentilmente acolheu o nosso evento, é, cedendo um espaço é, na, da sua faculdade para sediar o segundo seminário da UABS. Obrigada. Uh, as entidades apoiadoras, como nossa mestre de cerimônias já falou, agradecer aos apoiadores né, desse evento, CRP São Paulo, CRF, é, Conselho Federal de Psicologia, é, Minas Gerais, Libertas, o CRP Mato Grosso, CRP 20, Avedor, enfim, a todos esses apoiadores do nosso evento. Gostaria de agradecer imensamente a todas e a cada uma das entidades filiadas ao LAPSE, que apoiaram nas comissões, na avaliação dos trabalhos, que estão enriquecendo as discussões e os debates que vão ocorrer nos próximos três dias. Gostaria de agradecer ao Conselho Executivo da LAPSE pelo trabalho árduo que temos feito e deixar aqui o meu reconhecimento ao companheiro Marco Mário Molina, que está deixando a função do tesoureiro e dar as boas-vindas a nossa companheira Raiviera Eiroa. Gostaria de agradecer ao Conselho Deliberativo da ULAPS, que está aqui presente com a, garantindo a presença de 15 países aqui para discutir as, as questões latino-americanas e que estarão compondo as 71 mesas que acontecerão nesse evento. Obrigada aos monitores que vão estar aqui de camiseta vermelha, que estão ali ao lado, muitos deles, que vão procurar a organização e o acolhimento dos participantes. Meu muito obrigada às comissões, à comissão organizadora, comissão científica, comissão cultural, logística, comissão de comunicação financeira, sem vocês, a gente não conseguiria dar conta do recado de um evento desse porte. Muito obrigada a nossa incansável Márcia Machado também, que organizou os espaços e pensou todos os detalhes para a gente conseguir ter um espaço acolhedor e produtivo. Muito obrigada aos nossos convidados e a todos e a todas que estão aqui hoje e continuarão conosco nos próximos dois dias para contribuir e construir junto o nosso primeiro, o nosso segundo seminário da UAPS. Para quem não conhece, a UAPS é uma união de entidades que reúne 65 entidades em toda a América Latina. Nós temos representados 15 países, como já falei, México, El Salvador, Honduras, Porto Rico, Guatemala, Cuba, Colômbia, Bolívia, Peru, Equador, Chile, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. Produzimos ricas discussões e articulações entre as realidades dos nossos povos. Temos a oportunidade de aprofundar na construção do conhecimento mediado por uma praxis que nos instiga a utilizar as mais variadas ferramentas para superar os nossos desafios. Uma praxis que compreende a produção de subjetividade e a constituição dos sujeitos a partir das nossas condições objetivas e subjetivas de vida. Temos aqui nesse evento a preciosa possibilidade de discutir a realidade latino-americana a partir da voz dos nossos povos. Produzir conhecimento a partir do nosso contexto e conjuntura. E não reproduzir um discurso colonial onde analisam nossas mazelas sem a nossa participação. Ontem, produzimos um panorama é, da situação dos países da América Latina na nossa reunião do Conselho Deliberativo e que foi aprofundado um pouco hoje na é, na Assembleia das Entidades da ULAPS. E o que a gente percebeu nesse panorama é o aumento significativo da violência, da repressão e da militarização dos países da América Latina. A retração das políticas públicas que vão na contramão da defesa dos direitos humanos situações de ameaça e riscos de morte em muitos países aos que resistem e lutam. A polarização da sociedade, impulsionada pela distorção de notícias e da veiculação de falsas notícias. E o que tudo isso produz na nossa gente e nos nossos povos? Quais os impactos na produção de subjetividade? São respostas que a psicologia deve enfrentar, pois eh, não nos constituímos enquanto sujeitos dentro de uma bolha. Somos forjados pelo contexto que estamos inseridos. Nosso evento pretende avançar na produção de conhecimento que trilha o caminho de buscar respostas a essas questões. Bom evento a todos e a todas. Obrigada. Agora vamos agradecer a participação do psicólogo José Hermes Azevedo Júnior, do presidente Rogério Giannini e da representante da Fafiri, Mary Senna. Muito obrigada. E convido, e convido a representante da UAS a continuar a mesa. Agora vamos dar início à homenagem ao psicólogo Marcos Vinícius de Oliveira Silva e à apresentação do prêmio Marcos Matraga. Vamos convidar as psicólogas do Instituto Silva Lame. Por gentileza, Elisa Zanerato Rosa. E Graça Vitor. começar o que eu deveria fazer. <laughs> Certamente, se Marcos estivesse fazendo parte desse evento, ele diria assim, boa noite a todos e a todas. É realmente um grande prazer estar aqui em Recife e a companhia de vocês, companheiros, para refletir sobre a formação da psicologia no Brasil. Reflexão fundamental estratégica para nós todos da América Latina. Digo eu agora, boa noite, buenas noites, boa noite. É, falar da pessoa de Marcos é, não é difícil. Difícil é sustentar a saudade e a emoção. Por favor, se eu chorar, deixe-me chorar ou chorem comigo porque Marcos foi uma pessoa muito ligada a mim durante 20 anos, nós fomos muitos amigos. Então, é, é, como os afetos fazem parte da vida. Né? Eu, eu, aliás, ao falar isso, eu acho que eu, me, eu resisto a não chorar, porque sempre faço isso cada vez que falo dele. Marcos é uma pessoa extremamente inteligente, tem uma grande desenvoltura, carisma, tem uma argumentação sustentada por princípios filosóficos, éticos, científicos, um guerreiro da psicologia e um guerreiro do mundo, para transformá-lo em um lugar melhor, mais justo para todos. Nos conhecemos na década de 70 num evento aqui no Recife sobre o NASP, nos inícios de, desse, dessa nova forma que não mudava naquele momento muito as práticas é, basilares e manicomiais. Eu, eu era iniciante, né, terminando psicologia, e Marcos, e fiquei muito, estava muito nervosa nessa mesa, talvez como eu esteja aqui agora. E eu comecei a falar, é, fazendo uma reflexão muito crítica daquelas práticas, até porque eu tinha vindo de um estágio onde é, acontecer, inclusive, as, as, aquelas práticas extremamente invasivas que todo mundo sabe, que estão ameaçadas ou que devem estar voltando em algum outro hospital aqui no país após esse retrocesso na reforma psiquiátrica brasileira, como os governos Temer e Bolsonaro. O nome que eu não ouço dizer, eu não gosto de dizer. Ah, então, quando, eu, quando ele voltou para a mesa e começou a falar, Marcos dizia assim, é, começou a reiterar as coisas que eu falava. E no fim da mesa, nós, assim, nós conversamos um pouco e ele disse assim para mim, quero pessoas como você perto de mim. Dito e feito, nunca mais nos separamos. E durante mais de 20 anos estivemos juntos em grandes eventos, inclusive é, na criação da LARCE é, no México, eu representando naquele momento a Marcos era uma pessoa muito generosa, negra, carinhosa, brincalhona, dizia piadas tão inteligentes que às vezes eu dizia, eu obrigo você agora a me explicar. Estava por dentro de todos os movimentos nacionais, internacionais, latino-americanos, sobre arte, cultura, teatro, literatura, adorava o carnaval pernambucano e a nossa música. É, por isso que eu digo, não foi difícil, nem né? difícil gostar de Marcos. Sempre foi um estudante aplicadíssimo, desde cedo estudou profundamente os grandes teóricos da psicologia brasileira, latino-americana e os nossos grandes teóricos da, aqui do Brasil, sendo um deles o último, porque ele teve um contato muito grande, o sociólogo Recep Souza, que tem dado contribuição maravilhosa né, nesse momento em que nós estamos passando é, na, sobre a política do Brasil. Ah, ele, com certeza, é, na, na, medida em que o próprio Janine coloca, é, junto com Marco Baru, não, teria, não seria nem preciso eu falar aqui que ele defendia sempre a vida inteira os valores éticos, democráticos, direitos humanos, compromisso com os oprimidos. Valores que amadureceram e se desdobraram em ações concretas para a formação do campo PC das políticas sociais das várias, eu aqui no Brasil, eu acho que não tinha uma política ou um lugar da psicologia que Marcos não estivesse presente. Foi um grande militante da psicologia e ele gostava muito de dizer, olha, não esqueçam que eu sou militante da, da luta mundial. Não pode ter presente perfeccionismo. Ah, dando conta esse medo é, tradicional da psiquiatria que volta né, para as nossas políticas em saúde mental. Ah, o grande sentido de sua vida era exatamente o encontro com o outro o encontro com o outro sob todas as formas, quando ele pensava a, a, a, o conhecimento psicológico, quando ele pensava em trazer para a formação dos psicólogos as questões das políticas sociais, da qual ele fez e, e organizou vários encontros sobre psicologia e políticas públicas no Brasil, acho que deve estar na quinta ou sexta série. Falar do Marcos, portanto, é trazer a memória mais de 20 anos da psicologia brasileira. Isso porque ele esteve em todos os momentos, campos, espaços de inovação, renovação e das mudanças que aconteceram nas últimas décadas, décadas na nossa política. Ah, falar de Marcos, não dá para esquecer, é falar alguns dos seus grandes ou pequenos feitos. Para mim, eles sempre todos foram grandes. Organizou conferências, seminários, é, ele, audiências públicas sobre a banalização da interdição no Brasil, organizou em 2006 o primeiro seminário nacional é, de, de, psicologia das emergências. Ah, ele trabalhou arduamente na questão das diretrizes curriculares, junto com a BEP, ah, produziu uma série de documentos com a TV Futura sobre a dimensão subjetiva da realidade, eu acho que muitos de vocês aqui, talvez a gente esteja numa plateia que muitos alunos, dólares, e isso me deixa muito feliz. Eu espero que vocês, se não assistiram, procurem ver essa série, que é, que é muito boa. Ah, e aqui, aqui comigo, aqui nessa faculdade, durante 16 anos, ele esteve dando disciplinas em dois cursos de, especialização que eu coordeno, um que é Psicologia e Saúde Mental, outro é Intervenções Psicossociais do Grupo de Risco, com as disciplinas Subjetividade e Vulnerabilidade e a Clínica é, da Ficose e Sofrimento Psíquico, a partir de, de, de uma experiência que ele fez na Bahia, para tentar mostrar como é possível é, você trabalhar a singularidade é, da loucura, completamente diferente dentro do modelo da reforma psiquiátrica a nível eh, basagriano, etc. É, eu vou agora colocar bem um pouco rápido para vocês, que desculpe quando eu fiz a minha fala, eu não pensei em falar tão devagar, desculpe. Eu acho que a gente fica tão distante é, da América Latina ah, que a gente esquece até que é latino-americano. É uma coisa que eu vou prometer todos os dias, se eu dizer para ninguém, graça, você é latino-americano. Eu acho que é uma coisa muito boa para a gente. Né? Então, por que Madraga? Por que uma Madraga, muitas pessoas que estão aqui sabem, conhecem, se refere a um personagem de Guimarães Rosa, um dos maiores escritores é, brasileiros, é, é, numa narrativa que se chamou A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Aliás, as narrativas de contos e livros e novelas de Guimarães, ele centralizava todas as suas narrativas no sertão, no que é o nosso território aqui. E ele falava dos costumes, dos valores, da religiosidade, da vida simples de como sertanejos viviam enfrentando a seca, né? e os grandes conflitos é, sociais que, que, existiam entre eles, relações de poder, entre latifúndio, etc. E, é, e preservaram uma fidelidade muito grande à língua do território do Nordeste nas suas narrativas. E o personagem na Praga, é, ele, ele, ele se apresenta na narrativa como um homem duro, violento, bravo, que a gente chama aqui briguento, é, e que o próprio Guimarães dizia, é, é um bicho do mar, é assim que ele se chamava. Como Guimarães dizia, falava sobre esse personagem. E que um dia, na narrativa, esse personagem resolve mudar de vida e ele quer sair dessa condição de violento, de homem violento, para atingir essa santidade, chegar até até, o céu. Ah, e muda ao longo da narrativa de nome. O primeiro nome dele é Nho Augusto, que era o nome dele, Augusto Matraga, que aqui nós, Nho significa Senhor, e na nossa língua é Nho, é que a gente chama, até chegar no final da narrativa com o nome de Matraga. É um personagem místico que ele busca é, aprimorar sua vida com uma forma de encontrar-se consigo mesmo. E nesse processo, ele tem uma identificação muito grande com os animais. E aí, ele inicia, locais, os animais locais, um processo que a crítica chama de individuação. É, até transformá-lo num representante do bem em oposição ao mal. Estou terminando, gente. É, uma draga, o Augusto Matraga, morre na, no romance cumprindo sua função de mártir e de santo, como um barulho. Foi um guerreiro e, como ele, já havia sustentado. Para o céu eu vou, nem que seja no porrete. A vida de Matraga, é, como a de Marcos, foi tornar-se aquilo que ele é. é e, e, com isso, eu, eu me lembrei aqui de um verso, de um, de um outro momento em que eu falava sobre Marcos, de Dom Pedro Casaldáliga, em que ele diz assim, eu acho que esse representa, de fato, é, esses heróis da nossa história, da psicologia e de outras histórias. Eu morrerei de pé com as árvores, me matarão de pé. De golpe com a morte, minha vida se fará verdade. Marcos foi tragicamente assassinado na emboscada há três anos, em defesa de direitos humanos e na luta com trabalhadores por terra, por aqueles que são chamados sem terra, sem lugar, sem chão. Né? Ah, um chão é, para viver é, e que ele pudesse buscar sua identidade nesse campo, nesse chão e nessa terra. Bom, é, com isso, eu, eu acho, eu, eu coloco Marcos é, nessa, uh, junto né, com esses grandes heróis da psicologia que deram uh, a sua vida, deve ter mais alguma coisa aqui que eu vou lembrar, uh, pela psicologia brasileira, não só pela psicologia brasileira, como com a psicologia, mas uma psicologia do cuidado das pessoas, dos oprimidos, e ele morreu em defesa dessa causa, né, com os compromissos sociais e éticos dos quais ele não largava a vida inteira. Né? Então, é, é para mim, é, eu não, posso dizer que a felicidade está homenageando Marco, né? eu tenho que dizer que é uma honra, felicidade é ele estar, ele, ele, se ele estivesse aqui. Mas é uma felicidade de colocar para vocês a pessoa de Marcos, humana, generosa, né? que muitas vezes, muitas das pessoas não tiveram acesso né, a essa pessoa que ele representa, né? e que ele representou para todo, todos nós. Acho que foi é uma perda enorme para a psicologia brasileira, né, e que fica muito difícil de elaborar essa nota. Eu confesso a vocês que eu ainda não consegui elaborar essa perda de uma pessoa tão importante para nós, e fundamentalmente no momento tão difícil que nós estávamos, que nós estamos passando. Eu, eu que todos nós, é, já, já foi colocado o grande mote de presença, mas que a gente é, aplaudisse Marcos nesse momento. Bem, boa noite a todas e todos. Queria dizer que é uma honra, é, como o Instituto Silvia Lane, que estamos aqui representando, estamos aqui eu e Graça, mas está aqui também a Bia, e a Cristina Vera se compõe o Instituto Silvia Leine, é, chamado pelo Olaps para apresentar um prêmio, que é um prêmio da Olaps, é, é união aí de entidades que nós compomos, e que é, estamos aqui nessa função porque é a entidade que Marcos compunha quando foi tirado de nós. Né? Uma entidade que leva adiante, se compromete a levar adiante o projeto do compromisso social da psicologia, de uma psicologia pautada pela defesa dos direitos humanos, pela transformação da sociedade na direção da justiça social, da igualdade, da dignidade de todas as vidas. É, nesse sentido, a gente apresenta, né, tenho aqui a função de apresentar o prêmio da Lápis como uma das entidades que compõem a Lápis, isso é uma coisa bonita desse nosso jeito de funcionar, porque somos um projeto coletivo construído por muitas vozes, e é importante lembrar que é, o Marcos é um dos idealizadores desse projeto Lápis. E é, alguém muito importante na organização da OAPSE, na constituição da OAPSE, e não temos dúvida que o fez, porque o seu compromisso com a defesa, com a psicologia pautada pela defesa dos direitos humanos e pelo enfrentamento e combate às desigualdades, apontava necessariamente para a nossa organização latino-americana. Né? Seria uma condição para a gente fazer uma psicologia comprometida com a transformação social, que resgatássemos a nossa condição de é, países latino-americanos e o nosso compromisso com a produção, então, de saberes e fazeres que expressassem a realidade, a trajetória, né, resgatassem a trajetória da América Latina. Então, nesse sentido, o prêmio que nós decidimos nomear como prêmio Marcos Matraga, dando aí ao Marcos o sobrenome que ele escolheu se né, inspirado pela história que Graça acabou de contar. Eh, é um prêmio que busca reconhecer, dar visibilidade, divulgar, valorizar práticas, produções no campo da psicologia que sejam comprometidas com é, o, a defesa dos direitos humanos e o combate às desigualdades. A ideia do prêmio é que as entidades da psicologia identifiquem coletivos que tenham uma produção importante nessa direção né, de, uma, de uma psicologia comprometida com os direitos humanos, e com o enfrentamento das desigualdades, e indique, então, este, este coletivo para concorrer ao prêmio Marcos Macaca. A gente está oficialmente lançando o prêmio na data de hoje e é, temos a previsão de que o prêmio seja que o seu resultado seja divulgado, né, e que nós possamos premiar os vencedores no congresso da UAPS que acontece no ano que vem no Paraguai. Então, é, essa é a primeira, assim lançamos a primeira edição do prêmio Marcos Matraga. Em breve, as entidades da UAPS receberão as orientações aí para constituir esse trabalho de indicação das práticas, dos coletivos, das produções que reconhecemos que sejam importantes ser divulgadas, valorizadas nesse momento que a gente está vivendo. Acho que é, uma, é um prêmio que tem uma, uma importância muito grande neste momento que vivemos na América Latina, na medida em que precisamos para enfrentar as condições que estão postas né, que ameaçam nossas, as nossas democracias, que ameaçam a, a condição dos nossos povos, a vida dos nossos povos. É, precisamos valorizar, reconhecer, identificar projetos que nos interesse fortalecer, que nos interesse levar adiante, que nos interesse é, que possamos juntos é, nos, nos, juntar, né, nos, nos unir para fazer frente a todo esse projeto que coloca em risco aí a condição, a vida que queremos defender do povo latino-americano. Então, acho que é isso do ponto de vista da apresentação do prêmio. Tem um site que vocês podem já visitar a partir de agora, que é esse que está aqui, o lapse.org.br barra prêmio. É, e aí a gente tem a apresentação geral do prêmio e já está disponível também, se vocês puderem clicar aí, o regulamento do prêmio, tá? Para que todo mundo possa conhecer as modalidades, as formas de inscrição, etc. É, queria... Ah, sim, é, o regulamento, a gente está aqui com o regulamento em português, mas ele também vai ser publicado em espanhol. Ele vai estar, a página vai estar nos, disponível nos dois idiomas é, queria aproveitar para dizer que nós, do Instituto Silvia Leine, temos feito o esforço de manter o memorial Marcos Matraga. Se vocês puderem, você colocar aí o memorial Marcos, tem um link, não tem? Ali vai o prêmio, aí embaixo, lá no final, ali o azulzinho, memorial, o link. É, esse, memorial Marcos Matraga então, o Instituto Silvia Lene tem produzido, mantido esse memorial que reúne grande parte da produção do Marcos Vinícius, da sua história, de relatos dos muitos encontros é, produzidos com Marcos, de pessoas de diferentes lugares, né? e que tem sido aí, um, para nós, representa um esforço de valorização da produção do Marcos, mas de valorização de referências que se apresentam comprometidas com a psicologia crítica e com as urgências e necessidades da nossa realidade. Então, essa função do memorial, né, compor aí os nossos esforços na direção do compromisso social da psicologia. Convidamos todas e todos também a conhecerem o memorial do Marcos. E acho que é isso. Vocês sim quer completar alguma coisa em sua apresentação do treino? Então, tá bom. Então, vamos todos aí e todas investir esforços na direção de levar o prêmio adiante, é, levando adiante essas boas práticas, práticas necessárias nesse momento histórico. Agradecemos ao Instituto Silverani, a Elisa Zanerato e a Graça Vitor. Aplausos. Convidando para continuar na mesa e fazer a coordenação da mesa magna, Inha Giovanna da Silva. É, boa noite novamente a todos. Vamos então partir para nossa, é, na nossa mesa máquina do dia, né, da noite já, estamos aí, é, temos a, a honra de chamar para compor essa, esse momento de abertura do nosso evento, a nossa companheira Carolina Moll, que é uma psicóloga, por favor, Carolina, psicóloga, é, pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Católica do Uruguai, especializada, é, especialista em área, na área da psicologia do trabalho e avaliação psicológica, conselheira representante do Uruguai na LARCE por muitas gestões, também fez parte já do Conselho Executivo da LARCE, secretária-geral da coordena, coordenadora de psicólogos do Uruguai, é, presidente da Associação de Psicologia do Trabalho do Uruguai, docente de especialização, é, tanto em avaliação psicológica como em psicologia do trabalho, é, e autora de vários artigos e presente em diversos congressos e jornadas internacionais e nacionais. Obrigada, Carolina. É, a gente vai discutir hoje, é, o tema da nossa mesa é, são as conquistas e impasses na trajetória das democracias latino-americanas uma questão para a psicologia. Porque entendemos que é importante discutir democracia num evento de psicologia. Porque entendemos que as formas de socialização, a forma, a maneira pela qual nos constituímos enquanto pessoas, ela é fundamental para a produção de uma determinada forma de subjetividade mais saudável, mais sociável, menos violenta nesse sentido, discutir e lutar por espaços democráticos, pela manutenção da democracia, é também lutar por uma psicologia, entre aspas, da promoção de saúde, tanto é, de, é, das nossas condições objetivas e subjetivas de vida. Então, hoje estamos aqui para discutir as democracias e a todos os desafios que envolvem as democracias latino-americanas. Então, vou passar, sem mais delongas, o, a palavra para a Carolina. Boa noite a todas e a todos. Boa noite a todas e a todos. realmente eu quero agradecer a invitação que me foi realizada para estar com vocês aqui neste este segundo seminário. de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología. Mientras escuchaba a los compañeros que me precedieron, me preguntaba que sí, es verdad lo que decía Laza, que Marcos Vinicius tendría que estar acá. Realmente eh, sentimos todos los días su falta, pero también sentimos que tenemos que seguir adelante por todo lo que Marcos Vinicius hizo. También podrían estar otras personas acá, eh, otros compañeros de muchos años, otros compañeros que han venido luchando, compañeros de muchos países. Los voy a resumir en tres. Creo que tendría que estar acá Manolo Calviño, nuestro querido Manolo Calviño de Cuba, un luchador de toda la vida, un luchador por la revolución cubana y también un luchador por todo lo que es la democracia, la igualdad en América Latina. Podría estar también Ana Bock, que todos la Boc, perfectamente podría estar acá dándole de algunas ideas que, que yo voy a tirar. ¿eh? pero tirar, eh, que yo voy a exponer, porque tirar en, castellano tiene los significado que en portugués. Eh, también podría estar. Y también podría estar acá, y permítanme referirme a mi país, el queridísimo Juan Carlos Carrasco, un personaje, un psicólogo que nos dejó hace unos seis años en el Uruguay, y que fue quien llevó adelante una psicología crítica en nuestro país. Realmente Juan Carlos Carrasco también lo hizo y además pudo participar en los inicios de la ULAPSI este, con sus ideas. Ya en 1967 Juan Carlos Carrasco nos hablaba del psicólogo en América Latina, de cuál era la visión que tenía de tener. Entonces, Claro que cualquiera de los tres podría estar acá. Me ha tocado a mí y espero poder llegarles a alguna altura. Sé que no los voy a alcanzar porque son tres monstruos de la psicología de América Latina. Yo me quisiera referir al tema de la historia. O creo que eh, hablar de todo este proceso que se ha venido dando en nuestra América Latina, sin tener en cuenta nuestra historia o sin recordar cuáles son nuestros orígenes, realmente eh, perdería quizás algo de sentido. Hace 500 años que los territorios de América Latina fueron colonizados. Hace 500 años que estamos recibiendo ideas, razones, productos de otro continente, de otros continentes. Y hace 500 años que se viene luchando, porque la lucha de muchos de los indígenas que de los, originarios, ¿verdad?, que encontraron en estos países no fue vano. Hace 500 años que venimos bien lo mejor que tenemos de nuestros países, nuestras riquezas naturales a los colonizadores. Y lamentablemente hoy, después de un proceso de avance que tuvimos en América Latina, esto está sucediendo en Nueva Eh, pero somos tercos de los integrantes de América Latina y seguimos luchando ¿Mm? Yo creo que las palabras de Hermes hoy, en esta mesa, las palabras de Roberto Rogelio Gianelli, en esta mesa, de la colega Simón Marilyn, ¿verdad? Este, y de Inia, son palabras que tenemos que recordar están hablando de la lucha que debemos de seguir en cada uno de nuestros países. Países algunos que como digo yo, como moscas en la leche, seguimos con un régimen diferente al que Brasil, por ejemplo, Argentina, Paraguay, Chile, siguen teniendo, Colombia. Hoy somos cuatro países, y nos ponemos a ver, los que tenemos una dirección diferente. Hoy lo hablaba Juvenal en la reunión que tuvimos. Eh, Cuba, Bolivia, México y Uruguay tenemos caminos diferentes. No sabemos, por lo menos en Uruguay estamos ante una situación, que eh, tenemos elecciones y no sé qué año y no sabemos hasta cuándo. Pero por ahora seguimos en ese camino. Y no es menor esto, es peor esto que ha sucedido, ¿verdad? Porque nuestra América Latina comienza, siempre ha tratado de defender de modelos hegemónicos, de modelos traídos de afuera, sus democracias. Eh, a la interna también, porque también ha defendido frente a las dictaduras dictaduras no estoy hablando solamente de las que tuvieron que ver con el plan Cóndor y que se dieron a partir de la década de finales del 60 hacia adelante, ¿verdad? Sino dictaduras que también tuvimos antes en nuestros países. Esta historia de América Latina luchadora tiene que ver también con la historia de una América Latina donde la discriminación siempre estuvo a la orden del día. Discriminación por el color, discriminación por la religión, discriminación por el poder, por la posición, por el trabajo que se realiza, por el acceso a nivel de la educación. Llegamos a, una, finales de una década de los 60, donde converge toda la, una efervescencia revolucionaria en nuestros países y comienzan aparecer las primeras dictaduras. Brasil fue la, una de las primeras. Siguió Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay ya la venía teniendo desde hacía bastante tiempo. Y ahí se comenzaron a ver el mecanismo nefasto que nuestros dictadores fueron encablando en cada una de nuestras sociedades. Mecanismo de la desaparición, de la tortura, de sacar a las personas de su trabajo. ¿Por qué? Por pensar. ¿Y qué tiene que ver la psicología con esto? Y los psicólogos pensamos y hacemos que otros piensen. Ayudamos a que otros piensen, a que se piense de una diferente manera. Entonces eso nos gusta. Y eh, sabemos que en muchos de nuestros países la psicología fue una ciencia, fue una profesión atacada por las dictaduras, atacada por aquellos más conservadores dentro de lo que es la, la educación. Y en esa lógica surgió que seguimos pensando y seguimos luchando. Y ahí se fueron conformando, se fueron conformando grupos seguíamos pensando y seguíamos trabajando. Esta realidad fue llevando también a que en nuestros países fueran apareciendo, ¿verdad?, ideas más progresistas. Nos llevó mucho tiempo, nos llevó mucho tiempo poder llegar a ellas. Nos llevó mucho tiempo, nos, llevaron, nos llevó muchas vidas, nos llevaron muchos recursos, y no hablo de recursos económicos, hablo de recursos internos, de recursos afectivos, poder llevar esos cambios. Pero llegamos, llegamos a esos cambios. Llegó Brasil, llegó Argentina, llegó Paraguay, llegó Chile, llegó Uruguay la pregunta es, que la vamos la voy a poner ahora, pero me gustaría quizás que se la cambiáramos después. Es lo que pasó, es lo que está pasando. No puedo dejar de, decirte conjuntamente con este, esta apertura más progresista que se estuvo dando, fue cuando surgió un gas. Yo creo que no es para nada casualidad, creo que es una causalidad así como fuimos encontrando el unirnos dentro de los psicólogos del sur, posteriormente, y sí, con Marcos Vinicius en su cabeza, ¿verdad? Este, a la cabeza de todo esto, con otra cantidad de colegas, se comenzó a, ver, a hablar de esta Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología. ¿Qué poder hacer? de qué manera poder seguir avanzando y poder seguir planteando y poder dar este, sostén a todos estos cambios que se venían dando en nuestros países. Y así surge la ULAPSI. Surge la ULAPSI con un compromiso social importantísimo, sabiendo que teníamos que estar preparados para estos nuevos gobiernos que se estaban instalando y que se estaban, que estaban ¿Mm? Una ULAPSI democrática, una ULAPSI donde todos somos iguales, una URACSI donde el compromiso social es fundamental, donde la lucha por la desigualdad, por bajar la desigualdad, la lucha por que todos podamos acceder al conocimiento, podamos acceder a la investigación, podamos acceder a realizar prácticas profesionales comprometidas con aquellos más desvalidos de nuestros pueblos y poder mantener lo que ya estaba conseguido. ¿Mm? Por eso surge también la audacia. Este no es casualidad. ¿Mm? En, este, en esta relación, en, esta, este accionar cronológico, no podemos dejar de ver, bueno, qué es lo que pasó en Brasil a partir de que el PT tuvo su gobierno, qué es lo que pasó en Argentina, qué es lo que pasó en Chile, qué es lo que pasó en Paraguay. Digo, ¿qué fueron, verdad, los cambios? ¿Qué pasó en Uruguay? No podemos negar que hay algunos ejes importantísimos. El sistema de salud igualitario para todos. Que todos tengamos acceso a la salud, y no solamente los que podíamos pagarla y nuestros hijos de les podíamos pagar, también los hijos de los hijos del vecino que no tenían para pagar a su hijo. ¿Mm? El hambre cero, el famoso hambre cero de Luna, ¿mm? que llegó y cómo redujo las situaciones críticas en este país. ¿mm? Políticas sociales, y con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, este, que sea dar nada más. Se han hecho políticas sociales para aquellos que quieren trabajar, tengan su trabajo por un determinado, una determinada remuneración. No estamos hablando de asistencialismo, estamos hablando de políticas sociales que permitan que las personas puedan desarrollarse, puedan vivir, puedan tener acceso al estudio, puedan tener acceso al trabajo en sociedades que tenía un desempleo, ¿verdad? Que era, en muchos casos, totalmente estructural, difícilmente de bajar y se logró bajar. Y se logró bajarlo y no maquillando, como decimos nosotros, números, sino que se bajó realmente. Leyes que han, le han dado poder a los trabajadores. Pero en nuestro país por ejemplo, en Uruguay, no había nada que reglamentara el trabajo de los trabajadores rurales. No había nada que reglamentara el trabajo de las personas que nos ayudan en nuestras casas, ¿verdad? Que trabajan en nuestra casa cuando nosotros también salimos a trabajar. Y todo esto fue regularizado. Tuvieron derechos cuando no los habían tenido que tener, se le tuvo que pagar todos los aspectos que tenían que ver con los, con los seguros sociales, cuando nunca se les había pago. Acuerdos entre diferentes países en América Latina de intercambio. Digo, las operaciones famosas que tenemos que oftalmólogos cubanos en Uruguay que llegaron a operar llevan operados cerca de 100.000 personas, cuando antes esas personas no tenían acceso a ser operados de cataratas o de algún otro problema en la vida, por convenios con los médicos cubanos, los oftalmólogos cubanos. Y lo que pasa, se podrían preguntar, con los oftalmólogos uruguayos? Y bueno, te pedían por cada ojo que te operaban 3.000 dólares. ¿Mm? Y había personas que no podían acceder a esas, muchas personas. Entonces, estos logros también se obtuvieron. En la educación, si bien nos falta muchísimo, pero hay, digo, todo lo que son los oficios se han creado y acá también. hay cambios, han habido cambios. Ahora, cuando se habla de conquistas en bases, en esta trayectoria de las democracias en América Latina. ¿Qué es lo que ha pasado con estos impases? ¿Por qué ha pasado? Yo creo que tocamos, y digo tocamos porque todos los que tenemos un compromiso con lo que se ha realizado, hemos sido partícipes, hemos estado con él, haciendo, realizando tareas, tocamos intereses económicos muy importantes, tocamos intereses políticos muy importantes, tocamos intereses sociales también muy importantes. Le tocamos la injerencia a los medios de comunicación. Se hizo una ley de medios que no gustó, no gustó, y eso se nos salió caro, sale caro. Las noticias falsas, las noticias exageradas, las noticias acomodadas para quien lo está, para un público determinado Hoy eso es una realidad de nuestros países. También han pasado otros elementos que hoy Ángel Gasolino lo decía muy claramente en la Asamblea General. ¿Qué es lo que está pasando con el fundamentalismo religioso? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros países? Hay un aumento considerable de lo que son determinadas religiones, ¿verdad? donde se les pide a quienes van dinero, se les pide que día, pero además, o casualidad, muchas de las personas que están en los cargos más altos de las pirámides de estas religiones terminan siendo diputados o apoyando determinados diputados, muy conservadores ellos, ¿verdad? Y eso tampoco es casualidad. Es la forma de mantener a determinado público, a determinado sector de nuestra población aferrados a eso. ¿Qué consecuencias estamos teniendo en estos impas? Y lamentablemente las consecuencias, Iña hace un rato hablaba de ellas, ¿verdad? De este, y hoy hablamos bastante también, ayer y hoy se habló bastante eh, yo creo que hay un avance del aparato militar importante. No creo que para que el aparato militar, y espero, capaz que soy una ilusa, una utópica, y usted lo dirá, eh, para que venga otra dictadura militar. Están desde otros lados avanzando. Y eso es lo que tenemos que estar atentos. Ya lo vimos acá. Yo contaba que nosotros el domingo en Uruguay tuvimos elecciones. el domingo en Uruguay tuvimos elecciones internas y la cuarta fuerza de 15 partidos, la cuarta fuerza está dirigida por quien fue hasta marzo el comandante en jefe de las fuerzas armadas en el Uruguay. La cuarta fuerza, en dos meses se armó y sin ser obligatorio el voto, logró ser la cuarta fuerza. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos. esto también ha generado que nuestras democracias estén muy endebles, muy frágiles. Eh, un nivel de violencia muy importante, violencia en la calle, pero violencia a todos los niveles. Violencia, yo cuando me bajé del aeropuerto de Guarulhos, yo le decía hoy a los colegas, este, encontré como un peso muy, muy fuerte, ¿verdad? Una impresión de que estaba todo, todo cambiado, todo cambiado, que había que seguir todo, determinado, determinado rumbo, determinada flecha, que nada se podía cambiar, tiene que seguir y tiene que ir allá. Eh, también justicia obliga, quizás mi subjetividad acá está jugando fuerte, este, pero uno lo siente, uno lo siente. Yo creo que el nivel de discriminación que hay eh, escuchábamos hoy con Betina Cuevas, este, leíamos la noticia de que una comunidad indígena había sido este, echada de su lugar cerca de la represa de Taipú. La habían sacado del lugar donde siempre había habitado. Eh, a ver, esto no hay un apoyo. Estados Unidos, porque digo, finalmente hay que nombrarlo, ¿verdad? este, no está dando el apoyo que dio en las décadas del 70, 60, la finales del 70, del 70, en las diferentes dictaduras, el apoyo a los militares. hoy está usando otra estrategia. Y hoy cuando se hablaba de corrupción, creo que por ahí, ¿verdad? Se nos está acusando a los gobiernos de izquierda de ser corruptos. ¿Mm? Yo creo que están proyectando bastante lo están proyectando bastante. Eh, también en Uruguay pasó eso. Turismo tuvo que renunciar el vicepresidente de la República por, este tipo de, denuncia. Y para salir de todo esto, porque ya era un berenjenal, como decimos nosotros, renunció. Eh, se está estamos perdiendo, estamos perdiendo en lo que es los procesos de avance en la salud mental. Estamos perdiendo en los procesos de avance en todo lo que fue este, la lucha antimanicomial. Estamos perdiendo en los procesos de avance de todo lo que fue lo colectivo. Se quiere instaurar de nuevo en la individualidad. Y a eso tenemos que estar atentos. Eh, entonces, ante esto, Claro que tenemos mucho para hacer los psicólogos. El tema es que esto también nos toca a los psicólogos. Y nos toca muy de cerca. Eh, porque también nuestra subjetividad está cambiando y todo esto impacta en nuestra subjetividad. Entonces tenemos que volver a reunirnos, volver a hablar, ¿verdad? Estas instancias de intercambio, no perder lo colectivo, no podemos perder los colectivo. Ni lo colectivo regional, ni lo colectivo nacional, ni lo colectivo en América Latina. Tenemos que seguir luchando por lo colectivo, porque es la forma de poder salir de estas situaciones, pero también, y pues, se podrá discrepar, tenemos que ser autocríticos, no solamente los psicólogos, Creo que toda la sociedad tiene que ser autocrítica y preguntarnos por qué estos señores de las religiones, por qué estos señores de la mano dura, por qué estos señores militares que fueron militares, por qué estos señores que nos dicen que tenemos que liberar, como está pasando acá, el uso de las armas, están hoy en el poder. Yo me pregunto, con, el pantallazo que tuvimos en Uruguay el domingo, me pregunto, ¿qué estamos haciendo mal? Por lo menos me lo pregunto. Hay algo que no está funcionando, que tienen a favor los medios sociales, de los medios, perdón, de comunicación. Que, los que la tecnología de la comunicación hoy llega de tal manera que, por ejemplo, allá nos llamaban a las 2 y las 3 de la mañana para, porque había una briga entre dos candidatos de un partido de la oposición y nos llamaban diciéndonos que era de uno de esos candidatos para que uno quedara enojado cuando estaba durmiendo y atendía el teléfono de acudo. Entonces digo, ¿qué es lo que está pasando? tenemos que preguntarnos, porque tenemos que recobrar estos espacios, tenemos que ser capaces de recobrar. Yo pensaba en Colombia, ¿qué es lo que está en Colombia? que está pasando? Que siguen muriendo, siguen muriendo luchadores sociales. Digo, ¿qué es lo que está pasando en Honduras con este proceso de migración tan importante? Que está llegando a la frontera de México y Estados Unidos con un nivel de sufrimiento altísimo. Claro que tenemos para trabajar, claro que tenemos para hacer, pero tenemos que repensarnos y repensar estas situaciones, pero con ese nivel de autocrítica. Porque digo, solamente polarizar las situaciones, la izquierda es buena, la derecha es mala, el fascismo es pésimo. Digo, tenemos que ver qué es lo que está pasando ¿Mm? Creo que no podemos quedarnos. Ahí creo que está también algo crítico de la psicología. ¿Mm? Tenemos que pensar ese tipo de cosas. Yo creo que trabajar hoy en estos aspectos resulta un desafío, pero que tenemos que asumirlo. Tenemos que asumirlo porque es imposible no asumir y no hacer algo frente a esta realidad. ¿Mm? Hoy Hermes decía que como turistas vamos a ver muchas cosas bonitas, ¿verdad? El Recife, este, pero también vamos a ver las personas durmiendo debajo de los puentes y vamos a ver personas que están pidiendo y personas que están este, sin, con mucha Yo estuve en mayo en la Argentina y también vi una situación muy, pero muy crítica. Este, con un nivel de personas viviendo en la calle importantísima. Este, creo que esos aspectos, esos elementos, tenemos que tomarlos en cuenta. Eh, ¿Podemos hacer algo? Yo creo que sí. Yo creo que está en cada uno de nosotros. Yo creo que está en cada uno de nosotros el seguir defendiendo las democracias, de seguir defendiendo los gobiernos que votamos y que hoy muchos han caído con un Lula preso. Lula libre, Lula libre. libre. Y siguen los jueces como si fueran los grandes señores diciendo que no. Y siguen los jueces en los diferentes países pegándole a quienes estuvieron en los gobiernos que más políticas sociales impusieron. Entonces, son tan, y con esto digo, quizás una acusación muy larga son tan imparciales ¿Podemos querer realmente la justicia? A mí me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho porque la justicia de mi país se descubrió quién fue el militar que mató y tiró a un río a un militante de izquierda y no hicieron nada. ¿Mm? No estaban ahora pensando en reabrir la causa cuando el buen señor este lo confesó y otro militar también dijo que había sido él. Entonces, esto es lo que nos está pasando y aparece el descreimiento. Ahora, contra ese descreimiento, yo creo que sí que tenemos que luchar. Contra ese descreimiento en algunas instituciones, contra ese descreimiento en los pueblos, ¿verdad? En lo que podemos hacer, los pueblos tenemos que luchar pero reflexionando, pensando, analizando de qué manera, cómo acercarnos. No, esto no es fácil y no es tarea de pocos días. Recobrar lo que se ha perdido en Brasil va a ser tarea ardua. Recobrar lo que se perdió en Argentina va a ser tarea ardua. Recobrar lo que se perdió en Paraguay va a ser tarea ardua. Y si en Uruguay llegamos a tener un gobierno de derecha, un gobierno de la oposición, también va a ser tarea ardua poder mantener, poder mantener los derechos de la ley de, los trans, los derechos de a tener un trabajo, los derechos a los discapacitados para que tengan un trabajo, el derecho de poder abortar para poder disminuir también las muertes, este, que la mujer decide sobre su cuerpo. Creo que todos este, estos elementos tenemos que ir juntos pensando de qué manera, pero sin perder tiempo, simplemente eso. Gracias. Bem, queria é, agradecer a Carolina por esse panorama, esse resgate da história, né, da nossa, das nossas frágeis democracias aqui na América Latina e por nos levantar questões que acredito que a gente vai tentar caminhar na resposta, não só hoje, mas nos outros dias do evento. Então, vou abrir agora para o debate, para a conversa com o público. Eu proponho que a gente faça blocos de três perguntas ou colocações, né, para a gente não é, dificultar também a organização, inclusive, da resposta. Vou dar aqui o Então, fica aberto aí as colocações, perguntas, dando microfonia. Gente, perguntas, colocações. detalhe a nossa história e queria que você pudesse comentar um pouco sobre as bases epistemológicas, os referenciais que a gente tem utilizado no campo da psicologia para produzir a leitura das nossas situações de opressão, como você vê é, as tensões internacionais, da lógica do produtivismo, de uma psicologia mais quantitativa, é, na sua apresentação também foi pautado por da avaliação psicológica, como que a gente consegue pensar é, as bases teóricas para uma psicologia que seja libertadora. Bom, Carolina, é prazer ouvi-la. Né? Acho que você fez realmente me falou um panorama grande sobre é, a situação da América Latina. Acho que foi um momento assim, onde a nossa democracia está ferida fortemente. Mas você falou uma coisa muito interessante, várias coisas, mas uma delas que eu quero ressaltar, que é, inicialmente, desde a perspectiva do sul de Apita, quem fala do sul de São nós, você falou que quem faz a psicologia somos nós. Você falou o seguinte, que nós somos capazes de transformar. Né? Que nós ensinamos os outros a pensar. Ensinamos não. Dialogamos para que os outros pensem também. Nesse diálogo, é, construam um pensamento crítico. Nesse sentido, eu acho que a gente pode pensar como extrair a força de um coletivo, já que é, quando se chega é, esse passivo que não é só nomeado, mas ele é vivido porque ele tem um efeito paralisante nos corpos, nas subjetividades. E é isso que a gente vê dizendo da brecha. Ele pega uma mídia né, massificadora, né, aprisiona esses sujeitos que não têm pensamento crítico. Então, como é que a gente pode realmente unir esse coletivo e fazer a transformação? É, só dando um panorama, estou vivendo aqui em Recife, também, também no Brasil, né? A questão da saúde mental, né? Nós estamos retrocedendo né? a volta dos manicômios, né? a nova técnica do governo, né? a entrada das comunidades terapêuticas na RAPS, né? uma ameaça. E nós aqui em Pernambuco estamos resistindo a isso. Então, eu fosse muito grande. Então, eles tentaram passar um projeto, mas nós fomos ligar por isso. Então, assim, a força do coletivo está na ação. Como é que a gente sai desse efeito paralisante? Né? Eu sei que você não tem resposta, mas ajuda a gente a pensar. Obrigada. boa noite. Meu nome é Ana Paula eu sou de Mato Grosso, sou estudante de psicologia da UFMT. É, eu sou jornalista também de primeira formação. Eu acho muito bom quando a gente consegue discutir essa questão da mídia. O que eu percebo é que eu acho que nos falta muito, principalmente na academia, dentro do curso de psicologia, a gente discute duas coisas muito importantes que são construtoras de identidade. Tanto pessoal quanto coletiva, que é a questão das mídias, né, como ela faz hoje conosco, e a questão da espiritualidade, da religiosidade, que a gente já tocou na questão do fanatismo. A gente não discute religião, a gente não discute meios de comunicação, né? principalmente os meios que estão aí e que são concessão pública. Né? A gente não discute então, eu queria saber como é que está esse panorama na América Latina, como é que a gente faz para que isso seja uma coisa que é uma coisa importante, mas que seja realidade para nós discutirmos isso em psicologia. Thank uhum. Vamos, então, fazer essa, esse bloco de, de, de perguntas aí. Bom, eu acho que não tenho respostas para todo. Eh, quando a companheira compañera preguntaba de eh, São Paulo eh, sobre as bases teóricas de esta libertadora Eh, yo creo que acá se, nombró a, un, gran este, a psicólogo libertador que es Martín Baró. Pero creo que además de Martín Baró hay otros colegas que quizás este, por una suerte diferente, ¿verdad? Este, a la de Martín Baró, este, están trabajando o trabajaron nuestro país. Eh, yo no sabría darte nombres, porque podría empezar a hablarte de psicólogos, de, la psicología social, este, podría hablarte de psicólogos políticos, de la psicología política, ¿verdad? Yo creo que las bases están eh, en lo que hacemos cada uno. Yo creo que cada uno tenemos que estar comprometidos. Y eso eh, me parece que no está en una base teórica que tiene que ver con los valores que nosotros también manejamos y con nuestra ideología. Este, decir que un psicólogo no tiene ideología, ¿verdad? Este, es, realmente es, una mentira, es una falacia. Eh, y siempre nos preguntamos lo mismo. En Uruguay hay una pregunta que es, ¿vos atenderías a un torturador? Y tiene que ver con nuestra ideología. Este, son esos aspectos, ¿verdad?, que nos ponen entre la espada y la pared. Desde, el tema de que nosotros, digo, somos promotores de salud, así como también somos, contribuimos a los cambios, que era la otra, este, a las transformaciones, este, pero hay aspectos que, cuestan mucho, digo, eh, yo creo que nuestras bases es el hacer, yo creo que nuestra base está en trabajar, en ese trabajo de hormiga, que a veces no nos gusta mucho, ¿eh? porque tenemos también, con el mayor de los respetos, pero los psicólogos que están en su consultorio siempre, o que están en su lugar de enseñanza siempre, y que falta a veces ver compromiso real. Eh, pero yo creo que va por ahí. Pero digo, Creo que ustedes pueden aportar mucho más la experiencia que tienen nuestros países en América Latina de haber sufrido este, todas estas situaciones este, y han podido desarrollar estrategias para poder salir, para poder seguir avanzando. por eso yo creo que esta paralización, que era lo que hablaba, cómo se sale de, lo paralizante, que lo que la, la colega, Meryl este, hablaba, ¿cómo salir de esos paralizantes? Yo creo que este, unos a otros tenemos que darnos esa fuerza y esa energía y seguir trabajando y seguir promoviendo los colectivos, no es fácil, no es fácil. No es fácil porque el Uruguay está circulando una, una frase yo creo que lamentablemente es bastante cierta, que dice, eh, aquellos que pertenecieron a determinada clase media y eh, podemos incluir algunos profesionales, ¿verdad? Clase media baja, clase media media. Este, cuando pasan muchos años de gobierno, también cuando se está frente a un gobierno de oposición para sacar a la oposición. aquello que va en contra de sus ideales. Ahora pasa determinado tiempo, se olvida de eso y el mal. Entonces creo que un trabajo es hasta con nuestros propios colegas, nuestros propios compañeros diarios, recordar estas cosas. Recordar estas cosas. Eh, que van a volver y van a volver y va a ser terrible como ha sido acá, y como ha sido en la Argentina, y como ha sido en Paraguay. Este, digo, yo creo que eso debemos de trabajarlo, debemos de, de alguna manera tratar de destruir esa lógica de que si yo estoy bien, entonces ¿para qué me voy a preocupar de nosotros? Que a veces nos, nos barniza, nos olvidamos y nos barniza. Entonces creo que por ahí eh, sí somos capaces de transformar, fuimos capaces de transformar mucho, eh, desde lo social, desde las diferentes este, áreas y ámbitos de la psicología, hemos transformado y vamos a seguir transformando. Y con el tema de, qué manera, ¿verdad?, debatir la importancia de los medios de comunicación, creo que era eso lo que la... ¿Dónde está? Ah, este, de la importancia de la psicología, creo que tenemos que utilizar todos los medios de comunicación para denunciar aquellos medios de comunicación que están generando ¿verdad? noticias que no son de todos claras, que no son eh, eh, verdaderas, porque eso hoy está entrando en nuestra este, población. Digo, todo lo que tiene que ver con la temática de la comunicación, con la lógica, con las estrategias de comunicación, eso hoy está entrando en nuestra población. Digo, por diferentes niveles. también digo, este, hay, hay situaciones, ¿verdad?, que llevan a que las poblaciones crean lo que tienen otros que crean quieran escuchar. Y es muy difícil desarticular eso. Eh, es una tarea que tenemos todos. Todos tenemos esa tarea. Eh, en general, los psicólogos no tenemos muchos espacios a nivel de los medios de comunicación, y menos aquellos psicólogos que tienen compromiso social, menos esos psicólogos. Entonces tenemos nosotros que generar nuestros propios mecanismos de comunicación. Tarea nada fácil, tarea muy difícil, tarea que lleva tiempo, porque además de todo, también pensamos en nosotros y tenemos que y tenemos que trabajar. Porque, y esto yo sé que también es controvertido y que también puede generar molestia, pero el ser humano, en el fondo, en el fondo el ser humano siempre tenemos un pequeño egoísta que piensa en nosotros mismos. Hasta el que te de que es más solidario está pensando también en el fondo en sí mismo. Este, y esto nos duele, esto nos duele reconocerlo, pero es la realidad humana es la naturaleza humana. Eh, y bueno, eso también tenemos que dar. Digo, ahí también está, es esto que yo hablaba de la autocrítica, ¿verdad? Digo, no podemos perder de vista la autocrítica, no podemos perder de vista cuáles son nuestras carencias no podemos perder de vista cuáles son nuestras debilidades como seres humanos, que nuestro narcisismo juega, que nuestro querer tener poder juega, que nuestro lugar en determinados este, entidades en determinado lugar del país está jugando. Tenemos que ser críticos, eso no podemos dejarlo de lado, pero primero criticamos a nosotros mismos. Por lo menos eso es lo que es el norte que me llevo. Eu queria lembrar que sobre esses temas que estão se levantando aqui, a gente tem várias mesas durante o evento, por exemplo, a gente tem uma mesa que vai discutir comunicação, produção de subjetividade, falsas notícias, temos mesas sobre as bases epistemológicas da psicologia, sobre a discussão dos movimentos sociais, o papel da psicologia nisso, né, que vai em direção que a Mery também falou. Então, acho que a gente vai passar respondendo também essas perguntas ao longo do evento é, pelo avançado da hora, pelo nosso é, compromisso também com o horário. É, eu gostaria de encerrar, então, esse momento, a abertura do nosso evento, agradecer a todos que ficaram aqui até o final. É, dizer que amanhã de manhã às 9 horas a gente está aqui de novo e que a gente tem dois dias muito produtivos para discutir a nossa realidade e buscar estratégias de ação o uma psicologia se comprometam com os direitos humanos e a superação das desigualdades sociais e as nossas democracias. Obrigada a todas e a todos. Obrigada, Carolina.